koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar e sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi buzëqeshjen më perfekte? Lani dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojini një herë e mirë. Dhe nuhasni erën e gojës. Tani mund t'i tregosh botës buzëqeshjen tënde vezulluese. Na ndiqni në serinë e ardhshme të ketrit të frikësuar.